Hoje estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o Dan. E peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fiquem à vontade. E quem não é inscrito, se inscrevam. Então, bora pro vídeo! Round one. nada. Fica esse Hadouken fraquinho pra cá. Depois que o Punk venceu com o Dan o campeonato, tem parecido mais no, nas ranqueado o pessoal jogando com o Dan. Eu acho por enquanto ele tranquilo pra enfrentá-lo. achando aqui uma, uma oportunidade. Agora você vai ver. Só mais um pilão. Ah! Saiu! já era. Round two Fight! ter um, um bracinho curto, né? Ok. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Oh, é legal o especial dele, eu achei. Gadoken! Gadoken! Gadoken! Quando vai pouco sangue. Usa de F chegar perto pra você ver. Sua morte, deu. Acima. Não desisti aqui. Ah! <laughs> Se afastou, né, seu esperto. Vem aqui, agora já era sua vida. E não morreu! Toma! <laughs> you win. Pessoal, o que, que vocês estão achando desse personagem Dan? Comente aí. Quem já jogou com ele? Round one. Fight! Ah, Vicky. Yeah. <laughs> cima. Ah, deveria imaginar essa farofa. Eita! Sai! Puxa, vacilei, meu. Ah. Round two. Fight. É assim não. Okay. Ficar tá esperto com, seu, com a sua farofa. Eita! I am the Red Cyclone! Vai mais sangue! Puxa! Toma! Não, eu vou morrer! Para! Ah, acredito. Só porque eu falei que o cara tá fácil de enfrentar. Meu, tomara que ele. que tenha o um final, meu. Vamos, amigo. Desempate. Ele aceitou aqui, tá decisivo. Round one. Fight! Hit him hard! Yeah! Mete point. Você tá ferrado. Eita. um dano aqui. Ah, achava que ia... Chega, né? Chega. Horashu! Toma, agarrão do urso! Giraia! Round 2 Ah, fica com esse pé, né? Não. não. Ah, assim, vou deixar você ganhar, não. Toma. Mais um golpe, cara, você já tava tá na morte. Ah! Chegando. Eita! Ah! What the hell? Final round. Fight. Agora você vai ver. A gente acha que já tá ganhando. Você vai ver. Tá muito espertinho. Cai. Onda. Deu ver shift. Ficar quieto. Toma. Aê. <laughs> Agora você morre. Ufa! Se eu não for pra cima, eu perco. You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!